Esta casa foi aberta pelo meu pai. Ele inicialmente começou por fazer pão, depois começou por conta própria, porque era um negócio de família o pão, e veio para aqui fazer bolos. Agora, há bem pouco tempo, ainda não há dois anos, agarrei eu num negócio. Eu já tenho também aqui a, a, minha, a minha namorada, que se juntou a mim neste projeto. Um, e estamos aqui, pouco der e vier, <laughs> para fazer muitos bolinhos para toda a gente. Isto foi uma, uma invenção da minha mãe. A minha mãe é criou os pileques. Já tem uns 10, 15 anos esta receita. Na altura não sabia que, que não sabia dar ao bolo. Ele é um bolo que leva uma bebida com um teor alcoólico e pileques significa em brasileiro bêbado. Pronto, vai daí ficaram os pileques. Os pileques são, são estes bolos que podemos ver aqui são estas, estas ferraduras. Há quem chama as ferraduras de canela. Há quem, há quem chama até estes bolos um, os. os viciantes, não é? Os us, exatamente, os us, agora não estava <laughs> associado. Os us porque é um formato de um Eles são de azeite, tem canela, lá tem a nossa bebida, nós chamamos a nossa bebida aromática, que é o que faz aqui diferença realmente. E depois são polvilhados com açúcar e canela. E e acho que são uma tentação, eles são, são muito estaladiços. Mas nós temos bolos desde o mais tradicional, um, ao mais eh, ah, criativo e inovador, não sei, bolos foram criados por nós. Temos as típicas, as típicas copias, aqui por exemplo são copias de canela, estas são, são as copias de azeite, as copias de espécie, há quem chama a outras regiões do país de outro nome, como as alcôncoras. Os bolos, o bolo de Filadélfia, uh, chocolate como queijo Filadélfia, que aqui no Alentejo ninguém conhecia, tanto esse como o bolo de formigueiro, que é um bolo que é à base de coco e leva umas pepitas de chocolate. É uma chávena, uma chávena de café, ou um chá, um copo de leite. Acho que é isso, o que acompanha bem. Se for aos pilecas, aconselho um licor. Um licor, exatamente. If I mean no love, call me to weep and moan. Call me, leave my baby and my happy home.